Gràcies Jordi, gràcies per convidar-me, gràcies Rubén per començar, que sempre és més difícil d'arrencar que, que sortir segon. Eh, deia que mm, les preguntes que m'havia plantejat en Jordi quan, quan ens va fer doncs, els primers correus que vam compartir, em deia, escolta'm, podríem enfocar la teva entrada eh, respecte a això, respecte a què són les indústries creatives, què són les empreses creatives i per què penses que, que cal recolzar-les, per què penses que, que cal eh, donar-los suport veient, veient el títol al marc d'aquest debat, d'entrada veiem que hi ha una tesi darrere d'aquest títol, no? que és una, una tesi pràcticament dicotòmica, no? o sigui, posem les indústries creatives per un costat eh, i la gestió comunitària per l'altre. I d'entrada, em sembla, eh, intueixo, i en el dia a dia el que em trobo és que de fet no és, no és ben bé així, diria que de fet no és gens així, o sigui que eh, sigui quina sigui en el món en el que vivim avui, eh, la intervenció dels, dels estats o dels governs, eh, o de les institucions polítiques, existeixen indústries culturals, o sigui, hi són, eh, les, vulguem nosaltres o no vulguem, i tal com deies, i en això estic completament d'acord, existeix gestió comunitària, sigui quina sigui la idea que tinguem respecte que és la gestió comunitària, i no, i no, i no, i no hi ha eh, una visió dicotòmica, sí que hi ha un enfoc, eh, que jo crec que és en el que anirem a entrar ara, eh, un enfoc més, més propens a una banda o més propens a l'altra. M'agradaria enfocar en quatre punts aquesta primera intervenció breu, eh, sobre indústries creatives, sobre la cultura professional, sobre polítiques culturals i sobre eh, gestió comunitària. Eh, em fa una mica de vergonya, tenint el Jairon aquí, tot un professor de, sobre teoria i història de les indústries culturals, parlar sobre les indústries culturals des d'un punt de vista històric, per tant, eh, em, em saltaré la primera base perquè segurament tu me'n diries tres o quatre coses més de les, que, de les que jo podria dir i probablement te les diria, te les diria malament, però bàsicament tots compartim el mateix, o sigui, eh, Adorno va crear en l'escola de Frankfurt aquest concepte com un concepte negatiu. Els, els 60 van ser els americans que van dir, no, escolta'm, això d'indústria sociocultural que va ser venut eh, per la gent de l'escola de Frankfurt com una cosa negativa, com una cosa d'aquelles indústries que el que fan és afavorir doncs, una certa homogeneïtzació, una certa eh, rebaixa del que serien els, eh, els objectius culturals als quals hauria d'aspirar una societat. Eh, als 60, amb els americans, el que passa és que ells perceben el concepte d'indústria com una cosa molt positiva, diuen, coi, nosaltres en tenim d'indústria, bàsicament pensant en el cinema, bàsicament pensant en la música, i el concepte que neix com a negatiu es transforma en depèn de quins àmbits, en un concepte, en un concepte positiu que és adoptat eh, en, en major o menor fortuna arreu, de, arreu del món. Eh, als 90 ve el segon pas d'això, que és el de les indústries creatives. Eh? Diria, això segurament m'ho diràs millor tu, eh? però di, diuen, o com a mínim eh, la, la, la, gent que, la gent que ho ha estudiat i que m'ho expliquen, diuen que neix a Austràlia, cosa... Eh? Diu que sí, el Jairo, sí, sí, neix a Austràlia, el concepte d'indústries creatives. Eh, la, que també té nassos, eh, Nancy Austràlia. Aleshores, el, la idea és que eh, tots coneixem el Richard Florida, eh, les eh, ciutats creatives, les indústries creatives, tot això. Ara el mateix Richard Florida diu que tot això que va dir doncs, ja no és veritat i que se'n penedeix. Per tant, eh, estem en aquest moment no, de desorientació, els que defensaven una cosa ja no la defensen, els que en defensen van per, van per l'altre costat, però al final el que venia a dir és que la suma de tots els sectors que incorporen la creativitat entenguem, eh, perquè el concepte cultura és absolutament ampli, entenguem eh, o acotem eh, els eh, sectors eh, que inclouen la creativitat com a motor bàsic sota aquesta epígraf eh, de, de, de l'entorn de l'economia creativa eh, construeixen, eh, doncs des de l'àmbit de les disciplines que habitualment estan relacionades amb la cultura, doncs el teatre, la música, l'audiovisual, el llibre, les arts visuals, fins al disseny, la gastronomia, la publicitat, la moda, eh? totes les que inclouen això, eh, poden ser elements activadors eh, des d'un punt, de vista, eh, des punt de vista econòmic. No només això, sinó que aquest nom va fent fortuna al llarg del temps fins que fins i tot la Unió Europea, en la Comissió Europea, en el programa que ha fet, de, que es va presentar, de fet va sortir abans d'ahir les bases, pels pròxims 7 anys, o sigui del 14 al 20, es diu Europa Creativa, o sigui que, eh, i l'enfoc realment és cap aquí, o sigui l'enfoc que fa la, la Comissió Europea cap a, al, al foment, eh, la, el suport a les iniciatives culturals és aquesta obertura cap al que seria l'entorn eh, creatiu. Darrerament hi ha una cosa que encara fa més por a, a molta gent, que és el que en diuen les indústries de l'experiència. Eh? que és encara una cosa més, més indefinida, perquè la gent que treballa sobretot més en l'àmbit d'empresa i d'indústria és allà on ens cataloguen a nosaltres, a la gent de la cultura. L'altre dia quan la gent d'indústria em deia no, vosaltres esteu dins de les indústries de l'experiència, dins el, una mena de catalogació que ha fet ara la, la, la Unió Europea també sobre, sobre on, on toca cadascú i tenen a veure doncs, des de l'ús que es fa del patrimoni cultural, això que deia el Rubén, fins a, fins a la resta d'activitats que tenen a veure amb la cultura. Per cert, el terme indústries culturals, com que ha anat, concepte indústria ha anat a menys, en els darrers anys, eh, fins i tot l'ISIC, que ara comentaves, ja fa 3 anys que es diu ISEC, eh, perquè va canviar el nom d'Institut Català de les Indústries Culturals per Institut Català de les Empreses Culturals. Per tant, enfoc sobre indústries eh, creatives. Sobre la cultura professional, eh, jo que sempre quan penso en, en cultura professional sempre em ve el cap a Lluís Cabrera quan m'explica els primers cantaures que van començar a viure d'això, eh? que eren gent que, segons ell explica, sempre explica les seves històries, eh? baixaven, de, baixaven molts baixaven d'aquí, de, de les nostres terres i, i, i anaven doncs, a, a Andalusia i ho ubicava doncs, a la zona de Màlaga, no sé si ha vingut en Lluís avui, si no jo ho explicaria millor, i diu que allà era on hi havia doncs, eh, certs terratinents, certs aristòcrates que els començaven a pagar per cantar, eh? una cosa que ells feien habitualment, eh? doncs, en, en el seu entorn familiar, en el seu entorn festiu, en el seu entorn, entorn pròxim. I a partir d'aquí, doncs, ell sempre explica que va començar la professionalització del flamenc i a partir d'aquí el flamenc es va començar a convertir doncs, en, el que, en el que és avui. I que si no hi hagués hagut aquesta professionalització, tindria, segur que hagués hagut un altre camí, però no hagués tingut el que, el que ha arribat. La cultura professional eh, tampoc s'entén sense els drets d'autor. Després suposo que hi entrarem i en parlarem perquè en Rubén en sap, en sap molt i, i crec que eh, el debat que tindrem obert profund, de debò, seriós, durant els pròxims pròxims anys té a veure amb això, té a veure amb la propietat intel·lectual perquè els canals físics de distribució de continguts són els que s'estan acabant, són els que aquesta revolució digital que hem viscut des de fa una dècada ha trencat radicalment. Abans el preu de, del producte cultural, es eh, fos un disc, fos un DVD, fos un uh, uh, vídeo, eh? fos, uh, el que fos es, estava relacionat amb un producte físic que t'arribava, quan perds, quan és uh, intangible el que, tu estàs, uh, el que tu estàs intentant transmetre i vols que hi hagi algú que pugui viure d'això professionalment, uh, el, que, el que has de tenir en compte és que la gestió de la propietat intel·lectual, per tant dels drets d'autor, esdevé fonamental. Per tant, cultura professional. Sobre polítiques culturals, jo crec que passa una mica el mateix. O sigui, en un sentit estricte, al final, la, la política cultural és una cosa molt recent. Eh, podem dir que sí, que, o sigui, podem dir que, que, que ja la il·lustració parlava de fer política cultural, però eh, això d'organitzar el Ministeri de Cultura és dels francesos i de, i de Malraux, o sigui que ens ve de fa eh, molt poquet. Aleshores, aquesta estructura no, de Ministeri de Cultura amb les seves diverses disciplines, amb les seves diverses gestions, amb l'estructura arreu d'un territori, aquesta matriu francesa de la qual nosaltres bevem, tot i que no hem eh, copiat milimètricament amb moltes raons, però sí que eh, parteix eh, probablement el model que tenim, que tenim aquí a casa nostra, és relativament recent i respon a aquesta lògica de l'Estat ha de proveir d'una sèrie de coses a la societat, s'interpreta, doncs el benestar, l'ensenyament, la, la sanitat i eh, la, la cultura. A partir d'aquí hi ha molts nivells diferents, o sigui, eh, l'Estat participa en, en diversos models de, de política cultural, des de la pràcticament no intervenció, no intervenció amagada, perquè molta gent quan diu als Estats Units, eh, el, el, el Ministeri de Cultura, perquè ens entenguem dels Estats Units, té un pressupost de 100 milions de dòlars, que és eh, per tots els Estats Units clar, hi ha unes polítiques d'incentius fiscals que fan que realment, això és política, clarament, o sigui, el govern dels Estats Units no aposta per aportar diners propis del govern, però aposta perquè els incentius fiscals facin que la gent tingui moltes ganes i molt d'interès d'invertir doncs, aquells diners que se'ls restaran directament dels seus impostos en fer pel·lícules, en fer òperes eh, o en fer museus, eh, museus d'art contemporani. Per tant, o bé una pseudo no intervenció o bé fins a arribar a l'extrem d'aquells governs eh, totalitaris que han definit quin és l'art oficial no? i que han marcat quin és el ritme. Per tant, la, la relació jo entenc que entre, entre el que seria la cultura i la, les polítiques culturals i el que estem parlant avui una, una mica aquí de les uh, indústries creatives és dialèctica. O sigui, de, de fet jo penso que respecte a les grans, el que nosaltres podríem dir que són grans indústries uh, creatives o culturals d'avui, els, els estats, els governs de caràcter eh, uh, matriu francesa, pràcticament europeus, actuem bastant a la contra. Eh? O sigui, jo m'atreviria a dir que si analitzem les polítiques que es fan des dels de, diversos governs, eh, diguem estat o el propi govern de la Generalitat, el que fa és dir, hi ha unes indústries globals de la cultura que, el que si tu et mires les polítiques de defensa del que se'n diu excepció cultural, eh, de, de defensa d'una llengua, eh, d'un entorn creatiu, d'un entorn de proximitat, veuries, si ho mires fredament, que el que estàs fent és lluitar, precisament, o posar eines per lluitar o per bloquejar aquesta eh, tendència uniformitzadora de les, de les, eh, de les eh, indústries de la cultura globals, amb bastant poc èxit, eh? però d'entrada la, la posició és aquesta. I jo crec que, eh, respecte a això, eh, recolzar el desenvolupament d'iniciatives culturals que generin eh, llocs de treball, que generin riquesa, que per tant generin que, que, que, que l'artista i tot aquell eh, diguem-ne, gruix professional al voltant de l'artista puguin professionalitzar-se i puguin viure eh, dignament d'una activitat artística, eh, cultural, em sembla que és bo. Com també em sembla que és bo que la, que la transferència d'idees, eh, de coneixements, eh, de talent a través de les comunitats també es faci. Eh? Repeteixo, no és una visió dicotòmica. I acabo eh? amb, la, amb el tema de la gestió comunitària. Eh, d'acord amb el Rubén des del punt de vista de la cultura la fan les persones, o sigui, no la fan ni les institucions, ni les empreses, ni els governs, o sigui, és una, cosa de, és una, és una activitat eminentment, eminentment humana, això és, això és indiscutible, i la proximitat a més a més és fonamental en aquests termes, i, i a més a més tenim un, un país on a diferència de molts d'altres, l'àmbit eh, associatiu de proximitat des de sempre ha eh, actuat com un activador potentíssim de tota l'activitat cultural de proximitat. O sigui, si vosaltres mireu el registre d'associacions que té Catalunya, no només associacions, si mireu només fa un segle els Ateneus, els Orfeons, les Lires que trobeu a tots els pobles de Catalunya, que eren entitats privades, eh, generades per la pròpia societat eh, local, que eren els que feien el teatre, la música, les biblioteques, fins i tot quan no hi havia intervenció de l'Estat, veureu que eh, la, la, aquesta gestió, diguem-ne, eh, que la pròpia societat agafa eh, les regnes i, i es dedica doncs, a organitzar la pròpia vida cultural nosaltres l'hem viscut de, de ben a prop. Um, penso que, que, vaja, després en parlarem una miqueta més, però um, si parlem sobre com s'organitza l'acció cultural pública o com s'organitzen les polítiques públiques respecte a la gestió comunitària, segurament crec, com deies al final, que hauríem de fer un enfoc més gran. O sigui, probablement la cultura se'ns faria petit. O sigui, si, si el que estem fent és un enfoc sobre la visió política i econòmica de la societat en la que vivim, a mi a vegades se'm fa un debat una mica probablement massa, massa ampli eh? o, massa, o massa gran, perquè probablement hauríem de canviar molts esquemes de la, de la, de la societat en la que vivim avui per poder arribar-hi. Molts valors dels quals probablement compartiria, eh? però mm, el punt de partida del qual, del qual tenim eh, entenc que no, que no és aquest. Mm, Bàsicament això, eh? o sigui, aquests quatre, quatre punts per començar.